Saluton carai kai felician di mancion hodiaŭ mi partoprenis la unuan convenon rete de la Amsterdama rondo kai venis kelkai novai visagioi kai starigis interessa demando Ciu mi raitas esti citie, char mine estas membro della Amsterdama Rondo. Caedo tio instigas al mi pripensi la novan nuanzon de loco, cio signifas esti en loco. Consequence, ciu mi raitas partopreni ion, char mi membras au ne membras. Compreneble, neniam estis fermitai convenoi en l'Amsterdam rondo do vi ciam estas bonvenai sen depende de via loco en kiu vi vivas se vi vivas sam horzone tio signifas centr Europ tempe tio povas faciligi la aferon ciu okaze tio instigas al mi pensi kio changigas en nia concepto pri kio estas loca conveno kai kio estas tutmonda conveno kai mine havas respondon compreneble mi volas nur instigi iun pripenson kai nun ni iru alla medito resto con ni con meditu, con ni dankon mine comprendo Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof amedito. Hodio, mi volas legi cae mediti cun vi sur eh, prescau neconatai vortoi de Zamenhof pri lingvo politico cae ter politico generale, kiwi aperis en la tractajo post la Granda Milito en 1915. Mi estas ie pagio 355 de nia originala vercaro volumo. Plei estus se Anstatau diversae grandai cae malgrandai Europae regnoi, ni havus iam proporzie cae geografie arangitain, unuigitain statoin de Europo. Sed, se nun estas ancora utro frue, por paroli pritio, oni devas almenao per officiala cae interconsentita accepto de la supredirita principo forigi tiun grandegan malbonon, tiun senfinan fonton de constantai bataloi cium presentas la identigado delando cun gento. Carai, ciu foie, ciam mi montras en presento prelegoi al universitatai studentoi citiun el tiron cae generale la tractagion post la granda milito, estas granda miro fare de la studentoi. Cae poste estas ec pli granda miro che prescau ne estas intereso en la esperanto movado pri la destinoi de Europo. Do Zamenhof sia tempe estis eble la unua quiu parolis pri Europa versio de Usono, ni diru, qui uh, eble hodia un nomus unui gintai de europo sed tio estas detalo la puncto estas la iena ni malpli kai malpli parolas pri ni diru seriosa uso politik engagita uso de la linguo char ni oferis alla altaro de un uezzo kai concordo ci un discuton pri temoi qui povas disapartiginin. Kai fin fine tio estas la fonto de la facto che Esperanto estas principe hobio por pasigi la tempo por multai homo in un tempe. Tio la umia estas constato, kiu confirmigas pli kai pli, io mete la iuna generazio havas alian aliron, sed ili laumi ne vere focusigas en iu clara politica proiecto por la planedo tio estas mia constato, sed eble vi volas doni contra argumento in basita in sur uh, empiria datumoi kai kiel kelk o casas mi chatus esti provita erara in miai opinioi do faru intertempe mi salutas vin dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine